Уважаемые пассажиры, электропоезд с сообщением Краснодар, Белетинский курорт отправляется с 6 пути третьей платформы. Электропоезд с сообщением Краснодар, Белетинский курорт отправляется с 6 пути третьей платформы. На платформе будьте внимательны и осторожны. Продолжается посадка на поезд номер 353 с сообщением Пермь-Адлер. Продолжается посадка на поезд номер 353 с сообщением Пермь-Адлер. Поезд находится на седьмом пути третьей платформы. Нумерация вагонов хвоста состава. Выход на платформу производите по переходному мосту. Отправление поезда 8 часов 24 минуты. стадион Краснодар «Роза будет приниматься на шестой год третьей платформы. Нумерация вагонов проста состава. Высота платформы производится 8 готового основа. Поставка будет производиться в вагоне 1